Hey, what's up guys? Siz English Club o'z kanaldasiz. Bugungi darsligimiz yana bir dialog tarjima qilish bo'ladi. Bugungi dialogimiz mavzusi restoranda suhbat, ya'ni restoranda ovqat buyurtirish mavzusiga oid bo'ladi. Siz bu dialogdan mm, bir nechta, bir qancha foydali ana shu restoranda ishlatilishi mumkin bo'lgan har xil iboralar va so'zlarni o'rganishingiz mumkin. Xo'p, bugungi dialogimizda 3 kishi qatnashgan, 3 kishi suhbatlashadi. Mm, waiter Э, Ralph and Anna. Ya'ni uh, waiter o'sha ofitsiant va ikkita restorandagi mijoz. Xo'p, odatdagidan boshqacharoq qilgan holatda bu safar hmm, avval tarjima qilamiz dialogni hammasini, keyin xuddi dialog suhbat bo'layotgandek men o'qib berishga harakat qilaman. Qani bo'lmasa, boshladik. Waiter ofitsiant gapiryapti. Hello, I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Mm -hmm. Hello, deyapti, salom. I'll be your waiter today. I'll be, I will be. Uh, kelasi zamon anaqasi. Uh, kelasi zamon yordamchi fe'lini qisqartirilgan shakli. I'll be, I will be. Men bo'laman deyapti. Your waiter, your waiter, sizni ofitsiantingiz. Today, bugun. Demak, salom, men bugun sizni ofitsiantingiz bo'laman ya'ni bugun sizga men xizmat qilaman deyapti can i start you off with something to drink mm -hmm. can i start you off with something to drink endi buni mana shu o'zini holatda tarjima qilamiz hop avval e, so'zlarni bitta bitta tarjimasini ko'raylik keyin bittada gapni to'liq holatda tarjima qilib ko'ramiz can bu o'sha qila olmoq yordamchi fe'li e, start boshlamoq you e, siz start off start off ham boshlamoq ma'nosida keladi hop ozgina lekin farqi bor e, hop hozir sizga muhimi shu boshlamoq ma'nosida tushunib ketsangiz bo'ldi start off with something with bilan degani something nimadir to drink to drink ichishga drink ichmoq endi bu tarjima qilishimiz mumkin boshlanishiga sizlarga ichimlik bersam bo'ladimi nimadir ichimlik bersam bo'ladimi yoki sizlarni birorta ichimlik bilan sizlarga xizmat qilishni boshlasam bo'ladimi deb tarjima qilishingiz mumkin demak ofitsiant so'rayapti salom men sizlarni ofitsiantingiz bo'laman today ya'ni bugun boshlanishiga sizlarga demak qandaydir birorta ichimlik bersam bo'ladimi sizlarga ichimlik berishdan boshlasam bo'ladimi deb tarjima qilishingiz mumkin ralph hop ralph birinchi mijoz gapiryapti yes ha i'll have iced tea please i'll have iced tea please i'll have i will have men hop have o'zi ega bo'lmoq degani have yana bir ma'nosi o'sha e, biror nima e, yeyishga nisbatan ham ishlatsangiz bo'ladi e, ya'ni tanlayapsiz men buni yeyman demoqchi bo'lsangiz Mm, yoki men buni olaman mana shu restoran holatlarida yoki dasturxon atrofida stol atrofida o'tirganda ham i'll have men deyapti ice tea menga anaqa muzlatilgan choy muzli choy deyapti muz solingan choy men muz solingan choy ichaman deyishingiz mumkin please iltimos ana endi ikkinchi mijoz mm, ana gapiryapti and i'll have lemonade and va I'll have lemonade. Lemonade, limonad degani men limonad. Mm, menga limonad deyapti, men limonad ichaman. Waiter. Mm, waiter ofitsiant gapiryapti. Okay. Xo'p, yaxshi. Are you ready to order? Are you ready to order? Mhm, aytyapti. Are you ready? Ready tayyor bo'lmoq to order order degani buyurtma bermoq siz buyurtma berishga tayyormisiz are you ready to order buyurtma berishga tayyormisiz or yoki do you need a few minutes or yoki do you need a few minutes need degani kerak bo'lmoq a few a, biroz bir qancha minutes hop daqiqa minut yoki deyapti do you need do you need sizga kerakmi a few minutes bir necha daqiqa yoki sizga bir necha daqiqa kerakmi ho'p ho'p yaxshi hmm, demak buyurtma berishga tayyormisiz yoki bir necha daqiqa sizga kerakmi bir, bir necha daqiqa beraymi ajrat demak bir necha daqiqadan keyin kelaymi degan ma'noda aytyapti ralf hmm, ralf gapiryapti i think we're ready i think we're ready. Menimcha, I think, menimcha, we're, we are, we are naqsarlan shakli, ready, tayyor. Biz tayyormiz. Menimcha biz tayyormiz. I'll have the tomato soup to start. Mm -hmm. I'll have the tomato soup to start. Men deyapti. I'll have men olaman deyapti. I'll have men olaman. the tomato soup tomato soup tomato soup uh, pomidorlik uh, sho'rva uh, soup bo'ladi pomidorlik sho'rva to start boshlanishiga deyapti boshlanishiga uh, yoki men o'sha pomidorlik sho'rva bilan boshlayman and va the roast beef the roast beef with mashed potatoes and peas mm endi aytyapti va the roast beef qovurilgan mol go'shti with bilan mashed potatoes mashed potatoes and peas mashed potatoes degani kartoshkali pyure kartoshkali pyureni mashed potato deydi mashed potato mashed potatoes hmm, and peas va no'xatlar peas degani no'xat degani va no'xat demak aytyapti Ralph, hmm, menimcha biz tayyormiz menga pomidorlik menga boshlanishiga pomidorlik sho'rva va qovurilgan mol go'shti nima bilan aytyapti kartoshkali pyure va no'xat bilan waiter waiter gapiryapti how do you want the beef how do you want the beef mm How qanday degani uh, do you want xohlaysiz the beef beef o'sha mol go'shti. Demak, mol go'shtini qanday xohlaysiz? Qanaqa holatda bo'lishini xohlaysiz? Davom ettiryapti. Rare, medium or well done or well done. Rare, medium, well done bu uh, o'sha mol go'shtini qovurilishini darajasi. Rare Э, o'rtachadan kamroq qovurilgan medium o'rtacha qovurilgan well done demak yaxshilab qovurilgan bo'ladi demak aytyapti qaysi birini tanlaysiz rare e, kamroq qovurilganmi medium o'rtachami yoki well done mm, demak yaxshilab qovurilganmi ralph javob beryapti well done please well done please mhm. demak ralph well done yaxshilab qovurilgan mm, yaxshilab qilinganini tanladi please iltimos ana and I'll just have the fish and va I'll just have the fish men faqatgina yoki shunchaki men faqatgina e, have olaman deyapti yoki yeyman the fish baliq men baliq olaman men baliq yeyman deyapti yoki menga baliq with potatoes and a salad with potatoes kartoshka kartoshka bilan e, kartoshka va salat bilan salat degani salat e, salat va kartoshka bilan deyapti ho'p endi bir marta xuddi dialog bo'layotgandek mm, o'qib beraman diqqat bilan tinglang va so'zlarni so'zlarni va gaplarni qanday o'qilishiga qanday aytilishiga e'tibor bering bu pronunciationingizga ya'ni talaffuzingizga yordam beradi qani bo'lmasam boshladim hello I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Yes, I'll have iced tea, please. And I'll have lemonade. Okay, are you ready to order? Or do you need a few minutes? I think we're ready. I'll have the tomato soup to start and the roast beef with mashed potatoes and peas. How do you want the beef? Rare, medium, or well done? Well done, please. And I'll just have the fish with potatoes and a salad. Mana do'stlar, mana shu bugungi video darsligimizni oxiri bo'ladi. Umid qilamanki, bu sizlarga foydali bo'ldi. videoni qayta qayta ko'ring va dialogdagina so'z va iboralarni o'rganib yaxshilab ishlatishga harakat qiling agar siz kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz albatta kanalga qo'shiling hm, agar video sizga yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang yoqmagan bo'lsa dislayk bossangiz ham mayli keyingi video darsligida ko'rishguncha salomat bo'ling